Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama Mbak Ulfatun Nadiroh Kali ini kita mau menyembeli hewan kurban Yaitu sapi guys Di sini sapinya lumayan besar ya Warnanya coklat Jangan lupa ya yang belum subscribe Tolong ikut bantu subscribe channel yang baru merintis ini <laughs> biar bisa semakin berkembang itu ya guys dan supaya kalian bisa terus mengikuti video-video terbaru dari Mbak Ulfatun Nadira terima kasih selamat menonton ini Mbah Mudin yang melihat berbagai macam hewan kambing dan sapi ini proses penjagalan oleh bapak tukang jagal kalau di kalian kayak gimana guys cara pemotongan sapinya tonton terus sampai habis ya jangan lupa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar dan share sebanyak-banyaknya oke okay. tetap pakai masker ya guys masker kandil gitu salfok sama bajunya Pak RT ini guys prosesnya ini pedangnya nanti yang buat motong pedang pedang pedang sakti Mbah Mutin pakainya pedang Aku pasukane sing nang kambing kon mrene Kowe sak lonjoku Thank you. Barpun iku. Oh. Terima kasih telah menonton! Ya, niki niki Pak. Kembangnya niki. Oh, nanti kita ketok. Dengok apa kembangnya? Tuku. Pak, niki kembangnya simpen ndi? Oh, Aja dasar kok kembang. Oh, iya. Rene mau tuku Pak Rene. Wedi. Oh, wedi. Ono. Wow. Ya, Kok ora ketok. Oh. Amen. Dan karena Mbah Mudinya udah pulang, maka sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terus ikuti video-video Mbak Ulfatun Nadiro selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya.